Hello，大家好啊，我是静静啊，下班了啊，现在又来跑单了，现在还没接到单呢，等一下边走边看能不能接到单了。跑了四天了，感觉跑外卖还是没那么简单的。看到排行榜那些一天跑一百多单的人，我真的很羡慕，他是怎么跑出来的？本来是今天下午没跟我一起跑单，二有点事下不了早班，到晚上就跑到凌晨了。 晚点，如果他打电话给我，再带他一起跑。帅哥，哪个是二零一啊？这个二零一在哪里这个标着谢谢啊。哦，谢谢啊。才送那个餐，因为提前了，也被扣钱了啊。 有点冤了，现在送一束花到工厂去，也不知道是哪个帅哥要向女朋友表白，还是怎么回事。送完这一单，我就去接小平了。他刚刚打电话过来了，说下班了，让我去接一下，然后他也想跟我跑一下单。啊，吃到了，到了，啊，吃到了。啊，又个不吃哎呦呦呦。那个不要了，掉地下不要了。 在三楼，等他下来，应该是他吧。下小雨了啊，有点冷。媳妇穿上雨衣，接着跟我跑单，太辛苦他了。一个雨啊，晾着三楼。还有一个煲仔饭，送完就回去了，就担是接不好。不想接了，太累了。好多单子，我终于知道在深圳，连和勤快的人就饿不死。我来了，拜拜。 爸爸呢？我我这个在这。你还不睡觉？你怎么还没睡觉？下次自己跑回来啊，不要我接了，听到吗？